як шпарить. Ну, що там гейропа? Без газу. Ха-ха-ха! <laughs> Ну і пішли ті піндоси. <laughs> Дякую тобі, бо немає сечі терпіти ці борошна. Ну, давай, кажи про харчування. Хакніна! Не віддавайте генератори! Забамба! Ось чому. Я не лізу до зеленого. Не хочу без харчування жити. Ну, хазе. Між життям без газу чи без електрики я краще без газу буду. щось ти кажеш, і я ніби бачу цей піздець. Не перший рік в ДНР, вже Пушилін не душить, а кожен день дивує. ДНР набриднути не може. Каже, ти знаєш, де вхід ЛНР. Без Патрон! Чу? Оце bombastic. А ти одну Стефанію по колу ганяєш. Сам же просиш. Я в KFC працював, якщо що. О, хахлін. Прошу пробачення. Може вам в мобіки? Професора. <laughs> Вони тобі хаймар знайдуть. Немає сечі. Нащо ти так з друзями? Ти ж з ними у шахті працюєш. Чого, чого? А в ДНР Гачія точно не зустрічав. База, брате. Він борошнував? Ні. Тоді нормас. Він на це не заслуговував. А харчування теж не заслужив. Шкода, що ти так з ним. Мені теж. Думаєш, я не хотів залишити йому електрохарчування? Укропи не могли бути з газом, поки він жив. Але зараз подивись на них. Ні, Скіф, я не віддам газ нікому. Газ дав мені життя, нове життя, життя, яке я готов повернути, якщо знадобиться. Я буду захищати його завжди. Схоже, настав час. І куди ти почапаєш? Веленер. Треба з ним поговорити. Вдалого роднічка сталкера.